असलम दोस्तों मेरा नाम है सलमान दीप आप देख रहे हैं Deep technology lab YouTube channel तो आज फिर मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ तो आइए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 14 अगस्त के लिए हम तस्वीरें एडिट कैसे करें और कहाँ से करें तो आज मैं जो तस्वीर एडिट करके दिखाने वाला हूँ वो है अडोब फ़ोटोशॉप से तो वो कंप्यूटर का है तो आप चाहें तो इस अडोब फ़ोटोशॉप को आप अपने मोबाइल पर ऑनलाइन चला सकते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वरना मुझे आप व्हाट्सएप पर टैक्स कीजिएगा उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा तो इस वीडियो में मैं आपको इस तरह से पिक एडिट करके दिखाऊंगा जैसे अगर आपने पहले यूज़ कर रहे हो फोटोशॉप तो आपको समझ आ जाएगी अगर नहीं भी आप यूज़ कर रहे तो आप फिर भी मैं इतनी आसानी से आपको समझाऊंगा कि आपको समझ आ जाएगी तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना topic in the sky, gazing far into the night I raise my hand to the fire But it's no use, cause you can't stop it from shining through It's true, baby let the light shine through If you believe it's true, baby won't you let the light shine through for you in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true. Video जिसमें मैंने आपको फ़ोटो एडिट करना बताई अगर फिर भी कोई समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और अगर आपने और किसी तरह की तस्वीर एडिट करनी हो ईद की होगी या किसी भी तरह की किसी भी मौके की हम तस्वीर अपनी सिंपली तस्वीर खींच के उसको उस तरह से दिखा सकते हैं जिस तरह से आपने लोगों की देखी होगी बहुत सारे पोस्टर वगैरह बनाए होते हैं तो जो थी आज की हमारा वीडियो वो मैंने आपको इसमें बता दिया कि वह आप तस्वीर एडिट कैसे कर सकते हैं तो इसके अलावा और कोई भी आपको मसला हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज़